ይበልጥ ግን አሁን ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? በርካታ ኦሮሚያ ዞኖች በአርሲ በጅማ ብሔር ተኮር ጥቃቶችም ተፈጽመዋል። ከዛም አልፎ በአርሲ አካባቢ ላይ የተፈጸሙት የግድያ ወንጀሎች ሃይማኖት አዘል ንቅናቄዎችም ነበሩ። በሃይማኖት ክርስትና እምነት ተከታይ ኦሮሞ ሆኖ እየሞቱ በተለይ የሸዋ አካባቢ ተወላጆች በርካታ ሰዎች አሉ። ምስራቅ አርሲ አካባቢ ላይ ለምሳሌ ባነሳሌ ሰላሳ አምስት ሰዎች ናቸው የሞቱ። ከሰላሳ አምስት ሰዎች መካከል ሀያ ሁለቱ የሸዋ ኦሮሞ ተወላጆች ናቸው ክርስቲያኖች በመሆናቸው የተገደሉ። ከዚህ መካከል አስራ ሶስቱ የአማራ የደቡብ ክልል ተወላጆች መሆናቸውን አረጋግጠናል። so ይሄን ሁሉ crisis ያመጣውም ምንድን ነው? እናንተም እንደምታውቁት ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት ማስጠንቀቂያዎች ነበሩ። ችግሩ ከመ ከመፈጠሩ በፊት ጥሪዎች ነበሩ። ይህንን ችግር ለመፍጠር እንደተዘጋጁ በበቂ ሁኔታ በሚዲያም ሳይቀር ጦርነት ሲያውጁ የነበሩ ሰዎች ናቸው እንግዲህ